Բարև ձեզ։ Եկեք խոսենք encapsulation-ի մասին։ Ուրեմն encapsulation-ը դա object oriented programming-ի կարևոր կոնցեպտներից մեկն է։ Ամ բայց միջև դա եկեք խոսենք ավտոմեքենաների մասին։ Ուրեմն մենք երբ որ վարում ենք ավտոմեքենան, մենք նստած ենք ռեկին, չէ՞, եւ ունենք երկու հատ ոտնակ, հա, երկու հատ pedal, հա, ասենք արկելակ ու գազը։ Երբ որ մենք գազը սեղմում ենք, մենք չենք խորանում թե մի րոպե, բա շարժիչը ինչպես է աշխատում, ամեն դետալը շարժիչի, մեզ ընդամենը պետք է pedal-ը, հա, այդ ոտնակը, որովհետեւ մենք իրենց սեղմենք եւ մեքենան շարժվի։ Մնացած դետալները, թե ոնց ոնց է սա ինչ աշխատում, ինչ է կատարվում տակից, այդ պահին իրականում համ կարևոր չեն, համ չեն երևում։ Այդ ամեն ինչը փագած է մեզ համար, չէ՞։ Ինքը հատուկ, ասես փագած է ու մենակ մենք մենք տեսնում ենք ղեկը եւ pedal-ը։ Հիմա, այդ պետալը փաստորեն ինչ է։ Ինքը միջնորդ է մեր եւ մի շատ բաց, շատ կոմպլեքս համակարգի, հա։ Մենք երբ որ վարում ենք, մենք չենք խորանում ու գնում կպնում, չգիտեմ, մոտորին ու սկսում իր հետ բզբզալ, չէ՞։ Մենք ընդամենը սեղմում ենք այս պետալը եւ շարժվում է մեքենան։ Այսինքն այդ pedal-ը միջ էլի եմ ասում, միջնորդ է մեր եւ մի շատ բարդ համակարգի։ Հմ այդ պարագայում մենք վարորդն ենք եւ դա միջնորդն է։ Միջնորդ ծրագրավորման ոնց որ ոլորտում կոչվում է interface, okay, interface։ Այսինքն այդտեղ մենք ոնց որ վարորդ վարորդային interface-ա pedal-ը մեզ համար, որպեսզի մենք շփվենք ներքին մեքենայի համակարգի հետ։ Երբ որ մենք խոսում ենք ծրագիրների մասին, կա օգտագործողը, չէ, այն ով որ օրինակ համբյուտերի առաջ նստած է եւ աշխատում է մեծ ծրագրի հետ։ Դա անգլերեն user, հա, օգտագործող։ User-ի հետ էլ կա interface, այսինքն օգտագործողը երբ որ շփվում է մեր ծրագրների հետ, ինքը չի կոդ կոդ ինչ որ գրում, ինչ որ ֆունկցիաներ կանչում, ինքը տեսնում է կոճակներ, տեսնում է պատոհաններ, չէ, ինչ որ մուկով խաղում է, հետո ինչ որ կլիկ անում, հետո մի քանի բան տպում է։ Ճիշտ է։ Ա այդ պատողանները, կոճակները, այդ պատկերը, որ մենք տեսնում ենք էկրանի վրա, դա միջնորդ է մեր եւ տակի կոդի մեջտեղը նույն ձևի ոնց որ ոտնակը pedal-ը միջնորդ է մեր եւ օրինակ շարժիչի մեջտեղը հա այսինքն interface-ը user interface-ը հնարավորություն է տալիս user-ին օգտագործողին շփվել ծրագրի հետ առանց կոդ գրելու, ուղղակի կոճակը սեղմելով, մուկը շարժելով եւ այլն։ Հիմա նույնպես ինչպես որ կա user interface, այն ով շփվում է համակարգի հետ, նաեւ կա programming interface, հիմնականում կոչվում է application programming interface։ Programming նշանակում է ծրագրավորում, okay? Programming interface-ը ինչ է։ Դա ասեմ, ուրեմն երբ որ որևէ ծրագրավորող ստեղծում է ինչ-որ մի համակարգ, ինչ-որ մի կոդ, եւ ուզում է, որ ուրիշ ծրագրավորողը այդ կոդը օգտագործի, ինքը ցես չի ցենց տալիս մի հատ ցենց մեծ գիգանտ ու ասում է դե տես ինչ ես անում։ Նո, նո, նո, նո։ Ինքը այդ կոդը, այդ բարդ, այդ կոմպլեքս, այդ լոգիկան, որ ինքը գիշերներով, ցերեկով ցենց տանջվելա գրելա ստեղծելա, ուրեմն ստեղծում է իր շուրջը մի հատ interface, մի հատ միջնորդ, որը parse պատոհան է ստեղծում, միջնորդ է ստեղծում մեր, այսինքն մնացած շագավորողների ու ի ստեղծված կոդի մեջտեղը։ Նույն ձեւի, ոնց որ pedal-ը ստեղծում է մի parse շփում, ձեր ու ներքին այդ բարդ այդ համակարգի։ Որտեղ ենք մեկ այդպիսի բան տեսել։ Օրինակ, եկեք նայենք այս կոդը, հա, սա սովորական ուղակի այստեղ canvas-ը ստեղծել, ստեղ Ստեղ ուրեմն ստեղծում ստանում եմ հղումը դոմից դեպի այդ canvas element-ը եւ ստեղ canvas-ից ասում եմ տուր ինձ context object-ը, որի ընկացած են, եթե հիշում եք, լիքը տարբեր ֆունկցիաներ, որը հնարավորություն են մեզ տալիս նկարել canvas-ի վրա։ fill rect, draw image եւ այլն։ Հիմա դետալները, թե ինչ է կատարվում կոնտեքստի մեջ, ոնց է ինքը նկարում նկարը canvas-ի վրա, ինչ փոփոխականներ է օգտագործում, ինչ ուրիշ արժեքներ ունի, ինչ լոգիկա ունի, ոնց է այդ ամենը անում, մեզ չի հետաքրքրում, երբ որ մենք օգտագործում ենք կոնտեքստը։ Նույն ձևի, ոնց որ մեզ չի հետաքրքրում մեքենայի համակարգը ներքին ինչպես է աշխատում, երբ որ մենք ընդամենը գազն ենք սեղմում։ Այսինքն, երբ որ մենք հիմա այս context-ին անում ենք, ասենք context.fillRect, եւ տալիս ենք ինչ որ ինչ որ մի քանի պարամետրներ, հա՞, մենք չենք խորանում այդ մի րոպե ինքը տակից ինչ է կատարվում, էս ինչ է անում, չէ՞։ Այդ ամեն ինչը մի տեսակ sense փաթեթավորված ու պահված է մեզնից։ Մեզ ընդհանրապես տրվում է որոշ ֆունկցիաներ, հա, այսինքն մեզ տրվում է application programming interface միջնորդ ֆունկցիաներ, որի միջոցով մենք շփվում ենք կոնտեքստի հետ, որպեսզի ինքը տակից նկարի canvas-ի վրա Okay։ Այսինքն encapsulation-ի միտքը ինչու՞մ է, որ ինքը, երբ որ մենք ստեղծում ենք օբյեկտներ, որոնք որոնք ունեն ֆունկցիաներ եւ ինչ որ արժեքներ, չէ՞, փաթեթավորված հիմնականում մի հատ օբյեկտի մեջ։ Ներքին ինֆորմացիան լավ կլինի, որ մեզնից պահպանվի։ Ինչու ենք պահպանում, ինչի ենք ինչի ցույց չեք չպետք է տանք ներքին ինֆորմացիան Դե էլի եկեք վերադառնանք այդ մեքենայի օրինակին, հա։ Պատկերացրեք, մենք հիմա այս բանին, երբ որ մեքենա ենք վարում, ունենք ասենք ղեկը, pedalները ու ասենք ռադիոմազիո, ինչ որ տես բաներ, չէ՞։ Օրինակ։ Պատկերացրեք, մենք այդքանը չունենայինք, այլ ունենայինք շատ ավելին։ Ներքին մեքենայի էլեկտրոնիկան, սենց մեր դիմացը սենց ամեն ինչը երևար, փակված չլիներ։ Լարեր դուրս գային, սենց անցնեին, բան ամեն ամեն, չգիտեմ, շնուրը, բանը, սենց մեր դիմացը լիներ, երբ որ մենք վարում ենք մեքենան։ Դա կբերեր երկու պոտենցիալ խնդիրների։ Առաջինը, երբ որ մենք ստանում ենք այդքան շատ ինֆորմացիա, երբ որ այդքան շատ կոճակ կա, այդքան շատ տարբերակներ կան, շնուր կա, բան կա, մենք շատ հեշտ կարող ենք շփոթվենք եւ խճճվենք։ Մենք որպես օգտագործող ուզում ենք կենտրոնանանք՝ մի րոպե, հոպ, դուր ինձ ղեք, դուր ինձ պետա, դուր ինձ մի քանի ուրիշ բան, որպես ես իմ գործը անեմ։ Այն մնացածը ինչ որ ինձ պետք չի վարելու համար, Ինչի ես ինձ ցույց տալիս, այդ ավելորտ ինֆորմացիա է, որը ես պետքա հիմա փորձեմ հասկանալ, ասեմ՝ մի րոպե, այս չի կարելի ձեր տալ, բայց այս պետքա ձեր տալ, այսն հասկաց հասկանում եք, չէ՞։ Ավելորտ ինֆորմացիա user-ին պետք չի տալ, որտեվ շատ է լինում։ Ինքը խճճվում է։ Դա մի տարբերակ։ Երկրորդ պատճառը Պատկերացրեք, ես վայելու ժամանակ, թե ինչ որ sense արագ-արագ քշում եմ, քշում եմ, հանգարցակի մատով ինչ որ մի շնուր, հա, sense պոկում եմ։ Ուպս, Ինչ է ստացվում, որ ես հիմա ինչ որ մի բանով ջարդեցի կամ խանգարեցի ներքին համակարգը։ Կարող է այդ շնորհը ինչ որ կարևոր սիգնալներ ուղարկում, ինչ որ միտեղից ուրիշ տեղ, որը որը կարևոր է մեքենայի շարժվելու համար ու դրա պատճառով մեքենան կարող է այլևս ճիշտ չաշխատի, չէ՞։ Նույնը հիմա եկեք այդ երկու լոգիկան բերենք ծրագրավորման մեջ։ Առաջինը պետք չի, երբ որ մենք որևէ օբյեկտ ենք ստեղծում, որ ինքը ունենա լիքը տարբեր ֆունկցիաներ, լիքը տարբեր ինֆորմացիա, որովհետև այդ ժամանակ օգտագործողը ծրագրավորողն էլ է, չէ՞ principi օգտագործող։ Մենք էլ ենք մարդ։ Մենք էլ ենք, երբ որ ինչ որ օբյեկտ ենք տեսնում, երբ որ ունի, չգիտեմ, 90000 հատ ֆունկցիա ու չգիտեմ, բա մենք խճճում ենք, ասում ենք, հո, հիմա որը կանչեմ, ինձ ընդհանրապես պետք էր մի հատ rect նկարել, հա, մի հատ քառակուսի օրինակ նկարել էկրանի վրա։ Ինչի՞ եք ինձ տալիս 300 հատ ֆունկցիա ու լիքը ինչ որ փոփոխականներ։ Իսկ դուր մի քանի հատ ֆունկցիա բացատրի ոնց են աշխատում, ես բռնեմ օգտագործեմ KMS-ը կամ կոնտեքստը։ Հմ։ Միտքը ջանում է։ 1. Երկրորդը, եթե netkin ինֆորմացիան ես կարող եմ տեսնեմ, ես միգուցե հանգարցակի փոխեմ նենց, ոնց որ պետք չէր։ Եվ տակի լոգիկան այդ օբյեկտի ես կարող եմ հանգարցակի անպայման չի ուզենալով, բայց հանգարցակի կարողա ցխեմ Օրինակ ինչ որ փոփոխականը, որը պետք էր որ լիներ թիվ, հանկարծակի դարձնեմ ինչ որ տեքստ, օրինակ։ Կամ այն թիվը, որ պետք է լիներ, չգիտեմ, պլյուս, հանկարծակի դարձնեմ մինուս։ Հազարումի հա, ինչ որ բան կարող եմ անեմ, հա, որը տակին լոգիկան, օբյեկտի կարող է սպանի։ Okay։ Դրա համար այդ երկու պատճառով object oriented programming-ի encapsulation կոնցեպտը ասում է հետևյալը, որ երբ որ մենք ստեղծում ենք օբյեկտներ, լավ կլինի, որ ներքին ինֆորմացիան մենք պահենք, որպեսի առաջինը օգտագործողը չխճճվի եւ երկրորդը հանգարց դրսից ինչ որ բան չփոխեն ու ներքին լոգիկան չվնասվի։ Okay։ Հիմա եկեք ուրեմն կոդի կոդ մի քիչ ուսումնասիրենք, որ կոնկրետ հասկանանք, էլի ինչ ինչն է խոսքը։ Ուրեմն այս օրինակի մեջ ես ստեղծում եմ մի հատ canvas HTML-ով, ստանում եմ հղումը, ստանում եմ կոնտեքստը, հիմնականում ուրեմն data-ի մեջ մենք կդնենք ինֆորմացիան մեր animation-ի կամ խաղի կամ նրա մասին ինչ որ մենք ուզում ենք նկարենք էկրանի վրա update-ը մի ֆունկցիա է, որը անընդհատ կկանչվի, որպեսի թարմացնի այս data-ն, այդ ինֆորմացիան խաղի մասին կամ ցանկացած բանի մասին։ Render-ը այն ֆունկցիան է, որը կկանչվի, որպեսի նկարի data-ն էկրանի վրա, այսինքն canvas-ի վրա, որը հետո կհայտնվի էկրանի վրա։ Ա, Սա էլ մեր animation loop-ն է, հա, որը անդադ պատտվում է եւ request animation frame է անում եւ հաջորդ անգամ երբ որ browser-ը ուզում է ինչ-որ բան նկարի, սկզբից կանչում է մեր update-ը ու render-ը, հետո նոր գնում է ու գցում է պիքսելները էկրանի վրա։ Եվ տենց անդադ։ Okay, հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ հերոս, ում մենք կարող ենք շարժենք աչ եւ ձախ։ Okay։ Ինչպես դա կարող ենք անենք։ Դե բացի դե նախ եւ առաջ ձեզ ասեմ, որ ուրեմն ես ավելացրել եմ event handler-ներ DOM-ից, այսինքն ես DOM-ին ասել եմ DOM ջան, երբ որ ուրեմն կոճակ սեղմվի ներքև, key down երբ որ լինի, կանչիր այս ֆունկցիան, եւ երբ որ այդ կոճակը թողնեն, կանչիր, այսինքն երբ որ թողնեն, կանչիր այս ֆունկցիան։ Okay, ընդհանրապես դա։ Եվ այս այս օրինակում ուրեմն երբ որ ուրեմն կոճակ սեղմվում է, մենք ստանում ենք մի հատ object, event object-ը, որին կցած է լիքը տարբեր ինֆորմացիա, օրինակ որ կոճակն է սեղմվել։ Եվ ըստ կոճակի մենք որոշում ենք, եթե աջ կոճակն է սեղմվել, թե ձախ կոճակն է սեղմվել։ Okay, շատ բարձ։ Այդքան բան, այս բանը։ Okay, հիմա եկեք ստեղծենք մեր հերոսին։ Ինչպես կարող ենք ստեղծենք մեր հերոսին։ Դե եկեք մի հատ պուպ sense բան անենք։ Ուրեմն ինչ ինչ արեցի նոր։ Ստեղծեցի մի հատ հերոս։ Հիմա եկեք սա մի քիչ մեծացնեմ, եթե կարող եմ։ Մի րոպե, որպեսզի ավելի հեշտ երևա, մի վարքյան, մի վարքյան, մի վարքյան։ Ահա։ Սենց ավելի ավելի լավ է, չէ՞ երևում։ Պուպ, okay։ Հիմա նայեք։ Ուրեմն ինչ եմ անում։ Դե ստեղծում եմ մի հատ image element, հա, դոմից դոմով ստեղծում եմ image element եւ ավելացնում եմ մի հատ հղում դեպի մի հատ նկար, որը կլինի մեր հերոսը, հա, այդ նկարը ապագայում կնկարեք էկրանի վրա։ Ուրեմն data-ի մեջ ավելացնում եմ մի հատ հերոս բանալի, որը հղում է դեպի այդ մեր հերոս օբյեկտին։ Մեր հերոս օբյեկտը ինչ ինչ ունի իր մեջ։ Դե մենք պետք է հասկանանք որտեղ է նա նկարվելու, հա, x y-ը, ինչ չափի է նա լինելու, հա, լայնություն, բարձրություն, Եվ կա նաև update եւ render ֆունկցիան։ Ուրեմն render ֆունկցիան իրան կնկարի, այսինքն այդ հերոս նկարը կնկարի իր x, y լայնություն եւ բարձրության պարամետրներով update-ը, որը կթարմացնի անընդհատ իր x-ին կավելացնի իր x delta-յով։ Քանի որ x delta-ն այս պայն 0 է, ինքը անընդհատ կավելացնի 0, այսինքն ինքը տայից չի շարժվի, բայց այն պահին, երբ որ մենք x delta-ն դարձնենք օրինակ ինչ որ մի թիվ, Ինքը ըստ այդ թվի x-ը կփոխվի, հետո մենք render կանենք եւ այդպես մեր հերոսը կշարժվի կամ աջ կամ ձախ։ Okay։ Այդքանը հասկացանք։ Հիմա այս օրինակում, որտեղ որ մենք սենց սփռված ունենք լիքը ինֆորմացիա, հա, երբ որ մենք հիմա ուզում ենք օգտագործենք հերոսին, ասենք թե debugger-ում մտանք ու ուզում ենք հիմա նենց անենք, որ հերոսը աճ գնա։ Մենք ոնց անենք, որ հերոսը աճ գնանք։ Մենք պետք է գնանք խորանանք իր լոգիկայի մեջ, ասենք մի րոպե, update-ը կախված է x delta-ից, հետեւաբար ես պետք է x delta-ն փոխեմ, մի րոպե delta-ն նույնիսկ ինչ է, ինչ x delta-ից, ինչ մաթեմ է։ Լավ, ասենք թե okay, ու տենց հիշենք ու հասկանանք, լավ, ուրեմն data.hero.x delta-ն պետք է դարձնենք ինչ որ թիվ, բայց ինչ թիվ, 1, 20, 15, չգիտեմ, լավ, եկեք 1 Լավ, եկեք միատել ուրեմն data.hero.x delta, թող, իսկ եթե ձախ գնա, լավ, դե թող մինուս 1 լինի, նու ենթադրում եմ, մի րոպե մաթեմս ճիշտ էր, ու սենց խառը-խառը սենց մտածում ենք, հետո հասկանում ենք, որ մի րոպե որպեսի ինքը կանգնի, որն էր օգտագործում, հա, ինչ որ delta կար, y-ն, չէ, x-ն էր, պատկերացնում եք, չէ, այս ամեն ինչը ես հիմա մտածում եմ, որպեսի ես այս կոդը գրեմ, x delta-ն թող լինի 0 հիմա loop-ի ժամանակ, ուրեմն update-ի ժամանակ մենք անջում ենք data.hero.update եւ render-ի ժամանակ, ուրեմն նախ եւ առաջ ջնջում ենք եղած ինֆորմացիան canvas-ից եւ նկարում ենք մեր հերոսին, այսինքն data.hero.render։ Okay։ Այդքան բան։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, մի րոպե, run Ահա, այս էլ մեր մեր հերոսն է, ստեղ, ու մենք կարող ենք աճ տանենք կամ ձախ տանենք։ Ահա, այսա, հա, տեսնում եք, աճա հա գնում, թողեցի, հիմա ձախա հա գնում, թողեցի։ Okay? Աշխատում է։ Բայց ինչպես տեսնում եք, իր ներքին ինֆորմացիան, այդ որ այդ փաստը, որ ինքը ինչ որ դելտա ունի, որը ինչ որ մաթեմ անում x-ի վրա, որը որոշում է ինքը որտեղ պետք է շարժվի եւ ինչպես, Եվ այս բոլոր փոփոխականները ասենց սփռված են իրա վրա, այսինքն ես դե ցանկացած տեղից կարող եմ ասեմ data.hero. ասենք x-ը եւ գցեմ ինչ որ տեքստ, օրինակ, որը բաժա հետո մաթեմից հետո կտա նեն եւ ոչ ոմն չի աշխատի։ Այսինքն ես շատ հեշտ կարող եմ իրեն վնասեմ։ Բացի դրանից, եթե ես փորձեմ ուսումնասիրել հերոսին կամ օրինակ debugger-ով նայեմ հերոսի օբյեկտին ինչ է կցած, ես կտեսնեմ այս ամեն ինչը, մի րոպե, գնանք, այս ամեն ինչը, հա՞ ինչ որ դելտաներ, ինչ որ x, ինչ որ եսի մի ինչ, ինչ որ y բան, հա։ Երբ որ ընդհանրը ինձ պետք է հասկանան մի րոպե, լավ, այս ամեն ինչը հասկացանք, բայց ո՞նց անեմ, որ ինքը աճ գնա կամ ձախ։ Ավելի པարզ վարիանտը, եթե մենք օգտագործենք encapsulation հետևյալն է, նայեք։ Ստեղծում ենք մի հատ function constructor, function function hero։ Սա կստեղծի մեր հերոսին։ Okay. Ինքը թող ընդունի նախնական արժեքներ x, y-ի, լայնություն, width եւ բարձրություն, height։ Այդքանը։ Հիմա ինքը թող ներքից ունենա x delta, որ թող լինի 0, ներքում թող լինի ունենա y delta, որը թող լինի 0, ինչպես տեսնում եք, ես այս this-ին չեմ կպցնում։ Ուղղակի ստեղծում եմ փոփոխականներ, որոնք որ քանի որ այս ֆունկցիայի մեջ են, Դրսից իրանք անհասանելի են։ Closure-ի մասը հիշում եք։ Այսինքն հիմա որպեսզի իրանց հետ շփվել, մեզ պետք են ֆունկցիաներ։ Դե եկեք նախ եւ առաջ ավելացնենք այս եղած ֆունկցիաները, update-ը։ This.update-ը update թող լինի մի հատ function։ Գիտեք ինչ, եկեք arrow function-ներով գրենք, ինչու՞ չէ։ Որը ինչ կանի, եղած x x-ը կավելացնի x delta-ով։ Եվ եղած y-ը կավելացնի y delta-ով։ Այսինքն, քանի որ սա ստեղծում է closure, այս ֆունկցիան հերիք չի ունի այս լոգիկան, ինքը նաև կպահպանի հղումը դեպի այս x-ը, y-ը, x delta, y delta փոփոխականներին ու կշարունակի աշխատել։ Հեսա կտեսնեք։ Նաև եկեք ստեղծենք render-ը, render, -ը, render Հիմա, նայեք ստեղ, այս հերոս, հերոս նկարը, որ ստեղ դուրսը գցած էր, ինչի է ստեղ դուրսը գցած, բա որ ինչ որ մեկը փոխի, բա որ ինչ որ խնդիր առաջանա, ու մեր պետք է հերոս նկարը բացի մեր հերոսից, որպեսի ինքն իրեն նկարի, եկեք սա վեցնենք, հանենք ստեղից և գցենք մեր հերոսի մեջ, մեր հերոսի constructor-ի մեջ այսինքն։ Հիմա մեր հերոսի function constructor-ը իր մեջ կստեղծի սովորական փոփոխական, ոչ թե this-ing ավելացնի, օբյեկտին չի կպցնում։ Ուղղակի ստեղծում է փոփոխական hero image, որին կցում է այդ նկարը։ Ունի x delta y delta եւ render-ը հիմա, քանի որ ունի կարող սա հասանելի է, չէ՞։ Եթե ես ստեղ անեմ context, մի րոպե, ես copy paste անեմ, որ շուտ ստացվի։ Մի րոպե։ Ահա։ Հիմա այս draw hero-ն, այս այս ստեղ այս բլոկի մեջ չկա, չէ, ստեղծված։ Հետևաբար մենք ինչ ենք անում, բարձանում ենք մի հատ վերև, հեսա։ Այսինքն սա այս փոփոխականը հասանելի է այս ֆունկցիայից։ X-ն էլ է հասանելի, բայց ինքը this-ին կծած չի, հենց որ եկեք x-ը հանե x width եւ height։ Այդքան բան։ Այսինքն render-ը գիտի ինչպես նկարել մեր հերոսին, նկարը մեջն է, այդ ամեն ինչը իր հետ փաթաթավորված է, քանի որ ինքը closure է update-ը գիտի ինչպես իրեն թարմացնի, Okay, հիմա այսինքն այս ամենի տեղը եկեք ընդհանրապես անենք new hero եւ պաստանք նախնական իր տեղը, որտեղ է սկսում է, թող ասենք 20-20-ից սկսի եւ չափը լինի 40-40։ Ամ հիմա եկեք եկեք ստեղ։ Ուրեմն հիմա, քանի որ մեր x delta-ն այլևս կծած չի մեր հերոսին, սենց անելը չենք կարող, էլի, այսինքն մենք ընդհանրապես ոնց որ գրում ավելացնում ենք ինչ որ x delta հերոսին, բայց ինքը տակից դա չի օգտագործում, this x delta-ն չի օգտագործում, ինքը օգտագործում է հենց այս x delta-ն։ Հետևաբար տենց չի լինի։ Նայեք ինչ ենք անում։ Ուզում ես աճ գնաս, ոնց որ մեքենան է ասում, հա, ուզում ես աճ գնաս, դու մի խորացի, ոնց որ անիվ անիվները փորձի ձերքով ինչ որ պատտտացնել։ Մի հատ ղեկ կա, ուզում ես աճ գնաս, աճ պատտտացու, ցախ գնաս, ցախ պատտտացու, չէ՞։ Մեքենան տենց է, տենց է ասում։ Okay, նույնը մենք կարող ենք ասենք հերոսի կողմից։ Ուզում ես աճ գնանք, x delta y delta mathem գոհ չունես։ Նա ինչ ես անում։ Ստեղծում եք մի հատ ֆունկցիա, function կոչվում է go right, գնա աճ, որը հղում է մի հատ ֆունկցիայի, որը պետք է նենց անի, որպեսի մեր հերոսը գնա աչ։ Այ հիմա ներքից ինքը թող որոշի ինչ մաթեմա պետք։ Դե մեզ պետք է նենց անել, որպեսի x delta-ն լինի ասենք թե 1։ Ձախ ես ուզում գնաս, no problem, մի հատ է ֆունկցիա տամ։ This dot go left, ձախ։ Եվ ուրեմն իր մարմինը թող լինի x delta, թող լինի -1, հա, ուզում ես stop տա, էլ չշարժվի, խնդիր չկա, հեսա հեսա ինչ ինչ x delta, ինչ բան, հեսա ասեմ, ուրեմն stop, թող լինի մի հատ ֆունկցիա, որը թող ուրեմն ասենք x delta-ն թող լինի 0։ Հիմա ստեղ, որպեսի օգտագործենք իրան, ընդամենը ասում ենք հերոս, գնա աջ, go right։ Ստեղ ասում ենք հերոս ջան, go left, գնա ձախ։ Ստեղ ասում ենք հերոս ջան, stop։ Այսինքն հիմա հերոսի հետ շփումը դրսից շատ ավելի པարզ է։ Երբ որ մենք ունենք հերոս օբյեկտը, մենք ընդհանրապես կանչում ենք ֆունկցիաներ եւ ինքը արդեն բոլոր գործողությունները, նկարելը, աճ գնալը, ձախ գնալը եւ այլն անում է։ Ոնց է անում, ինչ փոփոխականներ է օգտագործում։ Ինքը օգտագործում է x delta, թե այս փոփոխականի անունը լինում է x speed, թե yes image, թե hopar, թե carry, թե ինչ այլևս մեզ չի հետաքրքրում։ Մենք ունենք մի հատ օբյեկտ եւ իր հետ շփվում ենք։ Ամբողջ լոգիկան եւ ամբողջ ինֆորմացիան, որը իրան պետք է, որպեսզի ինքը իր գործը անի, փաթեթավորված է իր մեջ։ Նույն ձեւի ոնց որ այդ ամբողջ համակարգը մեքենայի փաթեթավորված է այդ մեքենայի դիմացի այն մի հատ բլոկի մեջ ու փագած է մեզնից։ Մեզ տրված է ընդհանրապես մի հատ ղեկ, մի քանի pedal ու մի քանի ուրիշ ինչ որ բաներ, չէ՞ դա ավելի པարզ է մեր համար, որպեսի իր հետ շփվել եւ իհարկե չխանգարել ու համը չհանել ու ինչ որ բան չջարդել հանգարցակի։ Ահա encapsulation, այսինքն encapsulation-ը object oriented programming-ում ունի շատ པարզ միտք, որ երբ որ մենք ստեղծում ենք օբյեկտներ, ինֆորմացիան մենք փակենք, փաթեթավորենք եւ ֆունկցիաները Եվ տրամադրենք ֆունկցիաներ որպես interface, որպես application programming interface, որպեսի շփվենք դասից ծրագրավորողները շփվեն մեր օբյեկտի հետ, շփվեն շատ པարզ, այդ ֆունկցիաները պետք է լինեն շատ པարզ, որպեսի հեշտ հեշտորեն շփվեն։ Լավ կլինի անունները այդ ֆունկցիաների լինեն ակնհայտ, որպեսի հենց անունը ասի, ամիջապես անունը կարդալով པարզ լինի իր դերը ինչ է։ Որպեսի դրսից ծրագրավորողները շփվեն մեր մեր օբյեկտների հետ, մեր եւ մեր օբյեկտի լոգիկան լինի փաթեթավորված իր մեջ եւ ամբողջ data-ն փաթեթավորված լինի իր մեջ։ Այդքան բան։ Բարձա չէ։ Էդել encapsulation։ Հույսով եմ ես քանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ։